ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කොටස් දාහතරකට වෙන්කර පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට රජය සූදානම් වන බව මහජන උපයෝගතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පසුගියදා මාධ්‍යයට අනාවරණය කළා. මේ අතර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සහ විදුලි බල සම්ප්‍රේෂණය පෞද්ගලීකරණය කිරීමට ආණ්ඩුව උත්සාහයක් දරන බව මහාචාර්ය චරිත හේරත් පවසනවා. එසේම සමස්ත විදුලි බල පද්ධතියම පෞද්ගලිකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා රටට සහ ජනතාවට අහිතකර බලපෑම් දැනුම් ඇතිවන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. විශේෂෙන්ම මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය තුළත් පබ්ලික් ස්පිය එකේ මහජන අවකාශය තුළ මේ draft concept paper for Sri Lanka electricity reform act කියල එකක් ගැන විශාල සාකච්ඡාව පටන් අරන් තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව විශේෂඥයෝ කණ්ඩායමක් දාලා මේක සම්බන්ධව සංකල්ප පත්‍රිකාවක් එදියට අරන් තියෙනවා කියලා පේනවා. අපි පළවෙනි මගේ යෝජනාව ආණ්ඩුවේ කවුරු හරි කරුණා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්ට් එකේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක හරි සංකල්ප පත්‍රිකාවේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක හරි අර ඔතෙන්සිටි විදිහට ඒ කියන්නේ අයිතිකාරකම එක්ක එළියට දාන්න. මේ ඔතෙන්ටික් ඩොකියුමන්ට් එක. මේ එහෙම නැත්නම් නිල ප්‍රකාශය concept note for Sri Lanka in uh, electricity reform act කියන එක සම්බන්ධව යම් ප්‍රකාශයක් කරන්න එහෙම නැත්නම් මගේ මිත්‍රයා කාංචන විජේසේකර මැතිතුමාට පුළුවන් මේ ඇනෙක්ස් එකක් විදියට ට්වීට් එකක් දාන්න. එතකොට අපි මේක ඔෆිෂියල් එක කියලා පිළිගන්නවා එතුමාගේ. මේ විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ට්‍රාන්ස්මිෂන් සම්බන්ධව රජය යටතේ ඒක තිබීම ඉතාම වැදගත් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ට්‍රාන්ස්මිෂන් ප්‍රයිවටයිස් කරන එක සුදුසු එකක් නෙමෙයි. දෙවියන්ගේ නාමයෙන් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන කියන එකට ඔහේ අත උස්සන එකෙන් නවත්තන්න. මේ වැඩේ ඒ වැඩේ තවදුරට කරන්න එපා කියලා. ට්‍රාන්ස්මිෂන් කියන එක අනිවාර්යෙන් ස්ටේට් ඕන් ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් විදියට තියෙන්න අවශ්‍යයි. දැන් කාට හරි ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් නෑ නෑ අපි තාම තීරණය කළා නෑ මෙව්ව කාට හරි දෙන්න කියලා. නමුත් මේ කැටගරයිස් කරලා මේ නීති හදන විදියෙන් පේනවා මේක පිටිපස්සේ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවායි කියලා. මේ අතර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පෞද්ගලිකරණය කිරීම සහ වෙසක් සතිය තුළ විදුලි බිල ගෙවිය නොහැකි පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලිය විසන්ධි කිරීම වහා අත්හිටුවන ලෙස විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය රජෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊයේ පෙරේදා ආන්දෝලනාත්මකව මේ විදුලි බල මණ්ඩලය 14කට කඩලා විකුණන්න නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා මේ අමාත්‍යවරයාගේ කමිටුවක්. එහෙනම් විදුලි බල මණ්ඩලය පනත අහෝසි වෙනවා. පනත අහෝසි වෙන්නේ මේ සම්පත් ටික තමයි බෙදන්නේ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ සැබෑ ප්‍රතිසංස්කරණ නොවේ දේශපාලන හා පුද්ගලික උවමනාවන් මේගොල්ලෝ සාස්සාත් කරගන්න තමයි මේ කමිටුව මේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ දෙන්නේ. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි සභාපතිතුමනි විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෙසක් සතියේ අද පටන් ඇරඹෙන මේ ඉදිරි සතිය තුල විදුලිය විසන්ධි කිරීම නවත්තන් බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ජනතාවට විඳින්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් කපා ගන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ වෙසක් සතියේ බුදු රැස් විහිදෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.